sih Jom? jagoan gitar iya, iya, iya. Nentong nih tong ningali iya oh. tuh. Gagal lagi, gagal, gagal, Kita lengan kurang lengan.